Wie zit er aan het stuur? Wie zat er aan het stuur? Wie moet er aan het stuur? Zit je zelf aan het stuur? En als je iets van je stuur wilt weggeven, hoe doe je dat? Um, yes, welcome Malik. Um, and, and, and in a sense what that does is when we allow decision making to happen at the place where it's needed, decision making to happen where it needs to be inside teams, it gives people more freedom to go and move things in the way that they feel that they need that it needs to be done, that they, they're, they're closer to the problem, so they really are closer to the solution managing. Um, and they don't really leverage the full potential of the employee. Um, you, you again, from, just from an efficiency perspective, you want to leverage the full potential of employees. Um, yeah. En bij het eten toen was een beetje, ik had het gevoel dat ze gaan aanstellen wat, dat ze het eten en buikpijn. Dus ik was vrij hard voor de geweest, moet niet zeuren en eh, nou, dan happen erin. Spijtig. toen, ja, toen ze over de nek ging, eerst op de bed. En, keer. Ja, en de tweede keer nog in het toilet, misschien ging niet huilen. En ik moest onder de douche zetten, ze zat naar haar en zo. En toen zei ze dus, die vijf, en toen zei ze ook tegen mij van... Eh, en jullie dachten zeker van, uh, er kan nog wel meer eten in. <laughs> nou ja, dus dat geeft aan hoeveel hoeveel hoe wijs je al op reflecten. Eh, als je niet verbonden bent, dan weet je het. Tenminste, als je publiek geld wil hebben. Ja. ja, maar dan moeten de het zelf betalen. Ja. De organisatie moet nog beter. Allemaal. Eh, persoonlijk leiderschap. Eh, dus, dus, we gaan tot de. Iedereen begrijpt wat ja, moet zijn. ja, moeten. Ja. dat blijft altijd.